Tak kakimu Demi Tuhan ku lapar Bambang, iya, cewek cantik banget rambutnya segini masih bikin ya kan bajak mbak ya sih mbak temenin saya ah nggak mau deh saya mau di sini aja katanya wah pokoknya ox banget semua serba ox bodinya atas. iya pokoknya serba ox dah hancurnya ya giginya eh, ya? ah ox juga nggak kayak enggak kayak tadi ya enggak nah terus gitu gue punya bikin nggak bisa oh bisa. tahu aku tolong beler kan bukan <laughs> bukan pokoknya terus beliin bir eh dia nggak mabuk oh, juga oh tidak jeger bukan terus gue beliin pokoknya topi mirip eh akhirnya dia mabuk gue sepikin kena gue sepikin kena lajak baru gue pengen main ada garuan nggak jadi Lari, gue <laughs> daripada gue garuk ya kan tapi itu melayang <laughs> sayang kan iya ya. kan gua punya cerita itu waktu di kapal tuh kan ada tukang orang Arab sama bule orang Prancis aku datangin kan orang Prancis itu terus dia deketin kan dia punya jam Kayaknya banyak hoax deh ceritanya nih ya kan buangnya ke tengah laut Ya, aku tanya aku tanya kan udah eh itu belum oh. yang ini kan yang belum dengar lo belum kan iya nah itu kan gua dibuangnya jam itu ke iya. tengah laut oh, terus aku tanya nah, kenapa itu dibuang jam itu karena di Prancis banyak jam wah aku enggak aku kok, ke Prancis kapan-kapan Prancis terus itu kan saya pindah ada orang Arab deketin wah cincinnya lima ya kan dibuangnya ke tengah laut sama Atau nah, jauh kalau nggak loncat ambil tengah laut bego oh, iya, iya. wah ini parah ini ya, terus, terus, terus, terus terus kan jawabannya sama sama ya. orang Prancis di Arab punya pabrik cincin ah situ kan ada anak lewat di hmm. belakangku saya lempar ke tengah laut jawabnya orang Prancis ya namanya kan ya gimana lah kebuangan ya tanya orang Arab sama orang Prancis kenapa kamu buang anak itu karena di Indonesia punya pabrik anak nah sekarang gua lemparin ceritanya sama sopir gua kasih tebakan ya bulan mana orang Ambon sama orang Madura dorong mobil Ambon apa kalau orang Madura satu satu dua, dua, dua, kalau orang Ambon kan satu dua tiga Ayo

dong. Salah ya, sendiri nyebrang gak lihat-lihat. Wong oh, itu tadi teman gua. Ya udah bawa ke rumah sakit aja yang ini aja. Nanti Mas berani tanggung jawab. Ayo. Ya, Ben eh, bawa aja ya. Ini yang bawa gotong ayo, gotong ayo. Ayo. Pelan, pelan, pelan, eh. pelan, pelan, pelan, pelan, jam. Nama anaknya Jampang. Alamatnya? Kampung Jawa, Jalanan. Jalanan dulu, ngapain? Bapaknya? Iya, katanya. Aduh, aduh, aduh, ya. aduh, pelan. nabrak sama yang kita sih banget sih lalu katanya mau ke toilet dulu lama banget tadi tadi tungguin udah cari yuk aku tak sama dulu Iya ya, uangnya rano nona ya, eh? nabrak ya. Eh? Kemana? Gak tau katanya tukang parkir udah pergi. Baru cari ini loh. Ya itulah masalahnya. Terus aku jawab jawab ini siapa kalau kayak gini ntar aja cariin lagi itu ke dokter aja ya uh. keluarga siapa keluarga siapa ini ya pak tadi sudah diperiksa terus dia harus mondok karena kakinya harus ada perawatan lebih lanjut nah, dan kira-kira untuk untuk mondok ini siapa yang menanggung biaya untuk mondok ada penabrak mana tuh? Tadinya ngomongnya mau ke toilet dulu, tapi tunggu lama gitu. Nah, terus tadi katanya tukang parkir yang di depan situ, itu katanya sudah pulang. Terus gimana nih? Nggak ada yang menanggung biaya untuk modok? Karena untuk modok itu butuh biaya yang besar untuk tempat dan perawatan lainnya. Kalau nggak ada yang merawat sini, ya nggak ada yang menanggung biaya modok ya, saya bawa pulang aja. Dia sudah di perbandingan dan apa-apa dibawa pulang aja minum itu sudah perawatan sudah ada perawatan sudah cuma dia mondok kalau nggak ada yang mengaku ya nggak bisa cuma harus ada yang nanggung biayanya karena ya bawa pulang aja butuh air pantai luar aja Pokoknya gendong aktif Loro Loro Loro Yo. Iya. Bas, Sandi. Sandi. Hei. Kenapa kuwi? Tabrakan iki mau ditabrak. Ayo, kamu gua ya. Aduh, aduh. Kalau kena kena. niki Mas do batin yes, yes. Kita tak telepon Mas Ibnu sik ya. Nggih. Iya. Lho Mas. Piye iki bocahmu donang kene gitu? Anu topan karo bocah cacing iki sing tabrak anang dalan oh, wes, wes Wis. wes wis diperban barang kaya Mbok sing perban sopok Nah, nek iso kowe cepet rene wae, engko ben ya piye lah, engko aja bocah saya Ha, wis tak tunggu ya. Ya. itu kan nah, kan dampak habis main dari shopping terus dia lari nyebrang itu Gak lihat motor kencang nah, terus kan anak-anak yang lagi ngamen tuh manggil aku lagi ngobrol sama Heru tuh dipanggil teriak-teriak terus kan lari anak-anak tuh iya. sama aku datangin itu kalau kalau nggak bukan aku sama si Heru itu mungkin menabraknya ya lari terus mau sih berbuat apa kayak ya wes digolek rumah sakit terus uh, terus kita benar dia kayak naik saya itu kan kalau turun perapatan piye bocah piye nganu kae wis wis nganu piye piye bocah istirahat nang kono si Anda wong lewat sesuk kan jatah cilik mudhing danat iki gitu. heeh ya Berarti ngono di sesuk diperiksa ke langsung ke Senin Panti Rapi oh ya wes. Baik kabarmu mas Ora ape seloro Depan ini ketika kita nabrak belok. Hekat sewiti Terima kasih. Yang sakit mana nih? Mas, aku minta diperiksa, Mas. Yuk, sini. Sing sing kadhisik loh nganu si jampang dhisik sing parah kayak oh si jadi dek nanti ya dek nunggu iya. dulu nunggu ya nunggu hmm, ya si gampang tuh ya, ya udah yuk Mana? Di sini. Eh, ada di Yuk. Terima kasih, eh, eh, eh, Iya, di ketata berarti, Hah? Kebentur nggak kepalanya? Hah? Iya. Nggak ada yang kebentur? Coba. Ini kapan? Rambutnya sekitar jam 10 saat di perempatan Gunung Manang. Ya, kipas nyebrang kan. Kalau anak-anak teriak, katanya dia bilang tadi saya tanya dia lari. Aduh, aduh. Ini, ini ceritanya yang sini nih. Berapa ini? Sini-sini nggak ada? nggak ada terus ini ah. ini ini bi bi ini ceritain mana nih tabrak ah. nggak ini kena apa ini enggak tahu tadi malam ditabrak gitu dia katanya habis nyebrang lari gitu tantan tantan tantan ya tantan mas kecil udah udah udah udah patah ya Nah, ini ya, tulangnya patah ini ada patah tulang. Ini baiknya dibawa ke rumah sakit aja ini. Kan nanti harus tak buatin surat pengantar untuk rujukan ke bukan terapi ya. Kayaknya iya. enggak ya, Dek ya. Kita kasih obat nanti biar anu nyarinya hilang. Namanya tadi yang nunggu. Ya, jangan iya, baik dulu. pasti loh. Ini pan itu sudah tujuan ke pantai rapi langsung bawa ke bumi ya caranya mas langsung aja kalau bahkan pendaftaran kok kayak surat itu yang tulis nama dok oh, oh tulis nama anu langsung berarti tidak gini tidak pendaftaran ya untuk dapat mari ya iya so sampai teko rono iya langsung pantai rapi yang udah ya ya Vamos mesmo. Tolong, tolong, tolong. Saya celakaan, Pak. ya dan uh, eh, rumahnya mana ya mas ya oh Jakarta tempatnya lupa ya sekarang yang dirasakan apa ya ada yang lewat enggak menjatuhkan itu mas ya sebenarnya Ya, Ini dokter bawa ya yang saya berikan tadi ya yang memeriksa. Yang sudah sakit. 出来。